让这树叶轻轻晃，透出了你脸庞。灰色的天变得好美。 声音出现在我眼前街中央，怎么心跳有一些痒？我怎么变得脸红红像着了魔？想想和你一起做梦的生活，这些画面不停在我脑海闪烁。看你每一个眼神都让我心动，天空出现温柔的你的笑容，我感觉我已经无法去逃。 时间不想去懂让我感受你的心跳感觉你的温柔每当眼泪快要失控就会想起你的笑容 this part of y o 谢谢肥而不腻谢谢大家的办卡 despacito，在你耳边和眉眼之间去漫游，你像宇宙环绕着我小小心。 这树叶轻轻晃，透出了你脸庞。灰色的天变得好明朗。当你身影出现在我眼前街中央，怎么心跳有一些样？我怎么变得脸红红，像着了魔？ 想想和你一起做梦的生活，这些画面不停在我脑海闪烁。看你每一个眼神都让我心动，天空出现温柔的你的笑容，我感觉我已经无法去逃脱。 时间不想去懂让我感受你的心跳感觉你的温柔每当眼泪快要失控就会想起你的笑容 this party k n o 谢谢肥而不腻谢谢大家的办卡。this party k n o 在你耳边和眉眼之间去漫游 抱着我，笑。